This baby ape has just been rescued and is on her way to jungle school. She is one of many Bornean orangutans to have been orphaned by increasing deforestation. The cause? A booming palm oil industry. Evropská unie je druhým největším eh, spotřebitelem palmového oleje na světě, byť eh, ve věci palmového oleje samozřejmě se snaží být eh, tím nejvýznamnějším hráčem v tom, jak omezit jeho produkci. A pořád ho máme ve spoustě věcí, kam prostě nepatří a kde je úplně, ale úplně zbytečný. Barely used some 30 years ago, palm oil can now be found in a variety of products like margarine, chocolate spread, crisps, but also cosmetics, detergent, and biofuel, which accounts for half of all imported palm oil and demand is likely to rise unless the EU does something about it. Domnívám se, že bychom měli být jako Evropský parlament velmi ambiciozní v této věci a měli bychom komisi jasně říct, že bio, do biopaliv e, palmový olej nepatří a že ho tam nechceme a že chceme, aby se vymysleli taková biopaliva, která nebudou likvidovat životy lidí a biodiverzitu. EU lawmakers set a cap on crop-based biofuels in 2015, but the Parliament's Environment Committee is pushing for a bolder, faster response. Up for debate is how fast palm oil can be phased out.